Dyma ddychymig. Dyma greadigrwydd. Dyma ymroddiad. Dyma hyder. Dyma fi. Trwy dderbyn bod pawb yn wahanol a herio stereoteipiau rhywedd, gallwn fynd gam y nes at gymdeithas lle bydd pawb yn byw heb ofn.